Как вы выйдете? С той стороны, с той. И шифер уже дети приезжали, ремонтировали. Пожар был такой. Э, сестра, сестра 82 года тушила, бегала. Это парня ранило одного. Мальчик не помогал тушить. И где-то снаряд какой-то его. А снаряды вот там в огороде валяются, снаряды до Про траву и травой трошки заросло. Ну, я боюсь идти в огород. Я просто с ней приехала. На ничего не живу. Приехала специально, чтобы ее забрать, чтобы она здесь не зимовала. Бы. Она... Все, смотрите, это же нам спасибательский совет. Ну, выделили это речки, Вот сегодня выделили речки. А диван уже пропал, занял. То есть я беру, оно разладится. Все попрело. Не было ее здесь, она уже все. Беру, оно разладится, на сушить будет. Здесь стекла тоже повылетали все. Кошмар какой. Не знаю, еще нема ничего. Глина. Дожди пошли. Осталось только Бог есть любовь. Это мы знаем точно, что Бог есть любовь. Большую лестницу украли, не А пока бы я попробую их как-то спасать все это, а потом уже посмотрю, посмотрим. Не знаю. Это я приехала, и просто ехала я, со мной. Да, помогала целое лето, там у них все есть. Ну, а здесь ничего помогла. нет, ни огорода, кроме мин в огороде, ничего нету. И еще и стреляет. То есть пока не знаю, как оно будет. Он забрал его. Вот здесь снаряд упал один. он уже заросло. Ну, это ж крышу, наверное, снесло, да, когда этот снаряд упал. А уже весной, даст Бог, война кончится, там будем делать, как полагается. Домой. Конечно, обязательно вернусь, жена все делает. Просто зиму уже, я боюсь, там же окна, все, негде оставаться, надо в зиму где-то в другое место. Такое горе у нас.